ආයුබෝන් හැමෝටම ඔයාලා දන්නවනේ අපි දන්න කාලින්දලම අපිට ඇහෙන්නේ සහ අපිට කියන්න වෙලා තියන්න අපේ රට දියුණුවමින් පවතින රටක් කියලනේ ලංකාව ඉතිහාසය ගත්තාම අපේ රටට විධ කාලවලදි සිද්ධ වන විදේශී ආක්‍රමණත් ඒකට හේතුවෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති ඉතින් මමාද කියන්න යන්නේ වර්තමානය අපිට ඒ විදිේ රිජවාක්‍රමණ නැතත් විදෙස් රටවලින් විධාකාරමත අපේ සමාජය තුළේ ගොඩනගලා හරියටම කියනවන එක්දස් නමසය හතලිය පණහාගේ කාලෙන් පස්සේ අපේ රටේ ආර්ථිකය කෘෂිකර්මාන්තය වගේ රටක ප්‍රධානම අංශවල නැගී සිටීමට බාධා කරපු සහ කරමින් සිටින අපේ රට තුළ මේ වෙද්දි බහුල ව්‍යක්ත වෙලා තියෙන විදේශීය ශාක කිහිපයක් ගැන විශේෂයෙන්ම එක්ෂාකයක් ගැන ඒ ගැන දැනගන්න මුලින්ම අපි මේ වීඩියෝ කොටස බල්ලඉන්න. කෘමිනාසක සහ දිලිරනාසක විකිනීම සඳහා පසුබිම සකස් කිරීමේදී අංක එකටම අපට පැහැය හැඩය ස්වරූපය වෙනස් කරපු අරලිය ශාකය අපට දෙනවා දැ මංහිතන්නේ අරලිය ශාකය අපෙන් අයිංකරොත් ලංකාවට ගෙන දිලිරනාසකවලින් සියට පහක්වත් ඕන වෙන්න. ඒ තරමටම භානකයි අරලිය ශාකය න අරලිය ශාකය අපට දුන්නේ අපට දුන්න කියන්න එක ඇත්තටම තිබුණේ මිනී කනත්තේ මේ මිනි වලඟ තමයි මේක හිටමේ. එතකොට ගෙවත්ත තිබුණා අපි ඒකට මිනිමල් කියලා හඳුන්න නිසා මං ඒකට සදාපුෂ්ප කියලා මේ ශාකයේ මේ පිටි මකුණ කියන සුදුපුස් රෝගය. ඒ උපදුන අවස්ථාවක් මේක එක රෝගයක් පමණයි. නෑ අරලිය ශාකයේ විධ කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ අර උපදින මයිටා විශේෂයත් මේ අරලිය ශාකයේ උපදින මයිටායි. එතකොට අරලිය ශාකය වරින්වර විධ කාලගුණික දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ විවිධාකාර මයිතා වර්ග දිලීර වර්ග බැක්ටීරියා වර්ග නිර්මාණය කරලා පත් මුදහරිනවා මේ දකින්නේ පිටිමකුණ කියන සත්වයක් මෙයා පැහැදිලිවම උපදින්නේ අරලිය සහ රුබ්‍ර පවුලේ ශාක සහ යුෆෝබියා කුලේ ශාකවල දැන් ඔබතුමිය අහුව වගේම අපි ආගමික සංකල්පත් එක්ක අපට මේක ළඟට දුන්නහම අපි මේක මාරාන්තික විස 10 ඇතුළේ තියෙන්නේ දැම්බලන්ටකු මේ අරලිය ශාකයේ ඊළඟට ඒ පායන කාලෙට විවිධ මයිතා වර්ග දිලීර වර්ග වෙනස් වෙන හැටි මම කිවිතන් අරලිය ශාකය කනත් ඇති විච්චියක ගෙදෙට්ට දීලා. ගෙදර තිබුණු කර සදාස් පුෂ්ප නැත්තං දිය වැඩියා රෝගය සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂතම අවසුදයක් හැටියට ගණ්ඩ පුළුවන් අපි හිතුමු අවසද පහක්තියනොයි කියලා ඒ පහෙත් ඒ ශ්‍රේණිගත කරන්න පුළුවන් ශාකයක් තමයි සදා පුෂ්ප නැත්තම් මිනිමල් කිය. දැ මේක කනත්තර දැම්ම. කනත තිබුණු අරලියගහ දැන් ගෙදරට ගෙනවා. ලංකාවේ අගමැතිතුමා ඉන්න කොයිද අරලියගහ මන්දිරේ. ලංකාවේ අරලිය ගහක් නැති හෝටලයක් නෑ. අරලිය ගහක් නැති පන්සලක් පල්ලියක් නෑ. අරලිය ගහක් නැති පාසලක් නෑ. අරලිය ගහේ පංචාංගයම මාරාන්තික විස. ඒ කිරි වැටුනොත් ඇහැකට වැටුනොත් අනිවාර්යෙන් ඇහැ අන්ධ වෙනවා. එතකොට සමස්ත ශාක පද්ධතියම රෝගී භාවයට පත් කරනවා. හැබැයි අරලිය ගහ පිළිබඳව 2005 ඉඳලා අපි හෙළිදරව් කරනවා. රටේ තියෙන යම්කිසි දුර්වලතාවයක් නිසා දැනුම තියෙන ප්‍රාමාණික විද්වතුන් මේ පිළිබඳව මහාචාර්යවරුන් විද්‍යාඥයන් පවා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් පියල් මාරසිංහ මැතිතුමා ගැන සඳහන් කරන්න උඩි ගෞරවයෙන් එතුමා පවා සඳහන් කරත් මේ ශාක ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඇයි ලෝක ශාක නිරෝධායන පනත් තිබියදී ඒ සත්‍ය නීති යථාර්ථය ලෝකෙටම දැනුවත් වෙලා තියෙද්දිත් ඇයි අපි ඒ වගේ විනාශකාරී ශාකයක් පවත්වගෙන යන්නේ? ප්‍රධාන හේතුව දිලිර නාශක ආනයනය කරන කෘමිනාශක ආනයනය කරන සමාගම් වල අවශ්‍යතාවය තමයි මේ ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඔයාලයි බැලුවේ ජාතික රූපවාහිනය නුගසවන වැඩ සටහනේ පූදින ගොයම කියන විශේෂාන්ගේ යටතේ විකාශනය වුණ වැඩ සටහනක කොටසක්. අපිට ඒ අරලිය ගහ ගැන අපි නොදැන හිටපු කතාවගේ පරිසර ගවේශක පම් එදිරිසිංහ මහත්මයා. පලුමේරයා ඔප්තුසා කියන විද්‍යාත්මක නමින් තමයි ලංකාව අපිට බහුලම දකින්න පුළුවන්ගෙන මේ අරලී ශාකය නම් කරලා තියෙන්නේ. මේ ශාකයෙන් නිජබීම විදියට සලකන්නේ මධ්‍යම ඇමරිකානු කලාපය. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි අදහසක් ඇතිනේ අරලි ශාකය ගැන. ඉතින් ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න නම් මේ විදේශීය ශාක ඉවත් කරන ගමන් අපේ වටිනා දේශීය ශාක ව්‍යාප්තිය වැඩි කරගන්න එක අපි විසින් කරන්නම ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට දේශීය පරිසරයට අහිතකර ශාක වගේම ලංකාවේ අපිට තියෙන වටිනා ශාක විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල විදේශ විනිමය ගැන කතා වෙන නිසා ලංකාවට විදේශ විනිමය ගේන්න අපේ ශාකවලට කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරය ගැනත් කියන කලින් සඳහන් කරපු වැඩසටහනේම මට හම්බුන වටිනා වීඩියෝ කීපයක ලින්ක් පහළ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ ටික බැලුවොත් ඔයාලටත් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි අපි අවට තියෙන ශාක විශේෂයෙන්ම විශේෂ සහිත ගෘහ අලංකරණ ශාක ගැන එහෙම. ඒ වැඩසටහන් ටික හුඟක්ම වටිනවා. ඒ නිසා පුළුවන් වෙලාවක බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. මොකද මිනිස්සු මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. මම කලින් දැනන් හිටියෙත් නෑ. හැබැයි දැනගත්තම අපිට ඒවා අයින් කරන්න පියවර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මට ගන්න පුළුවන් ආරම්භයක් විදියට අපේ වත්තේ තිබ්බ අරලිය ගහ මම කපලා ඉවත් කරා. මෙතනදී ආයෙ මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලත් මේ විදියට අරලිය ගහ කපලා ඉවත් කරනවා නම් මෙහෙම පරිස්සම් වෙන්න ඇස්වලට අරලිය කිරි විසික් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට පරිස්සමට කපන්න. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ මම කපලා දාපු ගහේ හැම කොලයකම වගේ සුදු කුස් රෝගයේ නමින් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ හඳුන්වන ලිලීර වර්ගයේ තියෙන විදිය. කොළවල විතරක් නෙමෙයි කඳේ සමහර තැන්වලත් මේ සුදු පුස්වර්ගය දකින්න ලැබුණා. ඉතින් හිතන්නකෝ මම දන කාලෙඳලම මේ ගහ එතන තිබ්බා. ඒකෙන් කොච්චරනම් හානියක් අපේ දේශීය ශාක පද්ධතියට වෙන්නේ නැද්ද දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. ඒ නිසා අපි දැන්ම මේ විදේශීය විනාශකාරී ශාක අපේ පොළවෙන් අයින් කරමු. අපිට පුළුවන් අපේ ගෙවැත්තෙන් පටන් ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයා ඔයාලගේ ගමේ විශේෂ වගකීමක් දරන පුද්ගලයෙක් නම් ග්‍රාමීය මට්ටමේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් නම් පාසලක ගුරුවරයෙක් විදුහල්පති කෙනෙක් නම් ඔයාලට විශේෂ හැකියාවත් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් උනත් මේක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට අපේ දේශීය පරිසරයට අහිතකර ගහක් ඉවත් කරනවා නම් ඒක ෆොටෝ එකක් කරන් සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරන්න පුළුවන් නම් හුඟක් වටිනවා. මොකද එතකොට අපිට මේ පණිවිඩය මුළු රටටම අරයන්න ඒක උදව්වක් වෙයි. එහෙම ඉවත් කරන වෙලාවේ ගත්ත ෆොටෝ එකක් අපේ ෆේස්බුක් පිටුවටත් එවන්න කියලා ඉල්ලනවා අපේ ෆේස්බුක් පිටුව ලින්ක් එකත් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. තවත් දෙයක් තමයි මේ වැඩේ වැරදියට අර්ථකථනය කරගන්න එපා කියලත් ඉල්ලනවා ගස් කපනවා පරිසරයට හානි කරනවා වගේ කියන තැනකින් අරගෙන මොකද අපි මේ පරිසරයෙන් ඉවත් කරන්න හදන්නේ රටක් විදියට අපිව එක තැන නවත්තන්න හරි අපි ආපස්සට ඇදලා දාන්න හරි හේතු වුණ විදේශිකයන් විසින් අපේ රටට හඳුන්වලා දුන්න විනාශකාරී ශාක සමූහයක් නිසා. ඒ වගේම තමයි ස්තුතිවන්තව එන්න ඕන PM එදිරිසිංහ මහත්මයාටත් තිස්ස බණ්ඩාර තඹවිට මහත්මයාටත් මේ විනාශකාරී ශාක සහ අපේ රටේ තියෙන වටිනා දේශීය ශාක සම්බන්ධව මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරනවට විශේෂයෙන්ම ජාතික රූපවාහිනියටත් මේ සම්බන්ධ මාධ්‍යයේ වගකීම ඉටු කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් කියනවට වැඩිය ඉස්සරහට එන දවස් අවුරුදු සුබ කරගන්න අපි ක්‍රියාත්මක වෙමු.